Avete mai pensato di mangiare un pesce a merenda? No? Beh, ricredetevi col taiyaki, il dolce giapponese buonissimo a forma per l'appunto di pesce, che per fortuna non sa de pesce. Tranquilli. Bisogna mangiarlo adesso perché è caldo. Mmm, una volta in Giappone praticamente si, si, si aprivano i pesci a metà mm. e poi praticamente si lasciavano asciugare, come si dice, canso? Mm. Essiccare, essiccare. E siccome anche il, ta, anche, anche il taiyaki è comunque un, un, pesce, sarebbe il pesce thai, che ho appena guardato su Imasaki Wikipedia de l'avete Tande. Il taiyaki Italia Gode si dice è questo pesce qua, no? Sperry Day. Kono sakana desu Thai. tai. tu tai sono sakana janai to. Oh, 本当に? スパリディタイはこの形じゃないですこれマグロです本当に、嘘 ok quindi un'altra cazzata che ci detto wikipedia il taglio non è rimasto taglio sono cuasino taglio oh è il proprietario di questo negozio che fortuna questo negozio si trova ad Asagaya È il tayaki, come si chiama? è eh, il tayaki Tomoean che si trova ad Asagaya questo sarebbe il pesce thai che in italiano si dice eh no, eh, non viene fuori, non si sa la traduzione comunque questo pesce qua e praticamente siccome una volta questo pesce lo mangiavano solo okanemochi solo i ricchi mangiavano questo pesce, mukasi okanemochi shikato bene la fatta nessuno da cara quindi hanno fatto praticamente questo dolce che è uno dei pesci che porta più fortuna in Giappone quindi vabbè se siete a Sagai non dimenticatevi di andarvi a vedere questo taiyaki per 4 giorni potete mandarlo con questa poco ecco se ne volete prendere Korei di Nario 6 yen? Eh? eh per 15 euro potete portarvi una casa 10 di questi taiyaki che sono sono buonissimi ve li consiglio ce li consegna il signor Tsuji bene tagliacchi giusto arigato gozaimasu thank you Vabbè io continuo a mangiarmi questo taglio teriyaki di Tomoe An È buonissimo Mi hanno spiegato che il Tomoe sarebbe un pesce che porta molta fortuna in Giappone Perché una volta lo potevano mangiare solo le persone ricche E quindi è rimasto un pesce fortunato perché te lo potevi permettere solo se avevi fatto i soldi È diventato comunque un po' l'immagine anche di questo dolce che appunto a forma di tagliacchi Per quello che lo chiamano tagliacchi Piace a tutti i bambini, piace anche a me Ci sono dentro questi fagioli dolci che sono buonissimi A volte l'ho visto fare anche con la crema o col cioccolato Però l'originale si fa con l'anco ed è buonissimo E il signore che è l'owner, il proprietario di questo negozio è stato gentilissimo veramente, costano veramente poco, costano 1,20 euro quindi vi consiglio di assaggiarli perché è una cosa tipicamente giapponese veramente veramente buona noi ci vediamo domani con un altro video sempre alle 2 grazie mille per essere con me qualcuno lo vuole assaggiare? fatemelo sapere nei commenti, ciao!